Джеймс Фрэнсис Кэмерон – канадский и американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Один из самых успешных режиссеров в истории кино. Восемь его самых популярных картин собрали в прокате более 5,5 миллиардов долларов. Снял два самых кассовых художественных фильма в истории кинематографа. «Титаник» 1997 год, который получил 11 премий «Оскар», в том числе лично Кэмерон, за лучший фильм, за лучшую режиссуру и лучший монтаж, и «Аватар», успех которого привел к буму 3D-фильма в начале 2010-х годов. Кэмерон создал вселенную «Терминатор» и был режиссером двух первых фильмов этой серии «Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день». За пределами кинематографа известен также как исследователь подводного мира, участник экологических проектов. Но известность пришла Кэмерону в 1984 году благодаря фильму «Терминатор». Образ Терминатора привиделся Кэмерону во сне во время болезни гриппом. В бреду он увидел женщину, спасающуюся от кошмарного существа. Сценарий приглянулся многим кинокомпаниям, однако никто не хотел связываться с начинающим режиссером. В итоге он был продан будущей жене предложение Кэмерона продюсеру Girl and Her за символическую плату в 1 доллар, при условии, что он не будет снимать этот фильм с другим режиссером. Но располагая небольшим по меркам 1980-х годов бюджетом 6 миллионов долларов, Кэмерону удалось создать фильм, до настоящего времени остающийся эталоном жанра. Настоящим триумфом для Кэмерона стала картина «Титаник», снятая в 1997 году с Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет и Билли Зейном в главных ролях. «Титаник» до начала 2010 года являлся самым кассовым фильмом в истории кино при затратах 200 миллионов долларов, самый дорогой первый проект на то время. Фильм собрал по всему миру 1,8 миллиарда долларов кассовых сборов. Фильм был удостоен 11 Оскаров, в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». На церемонии вручения Оскара за фильм «Титаник» Кэмерон, поднявшись на сцену, прокачал фразу, которую фильму произносит Джет Доусон. «Я король мира». Рекорд кассовых сборов «Титаника» был побит в 2010 году еще одной картиной Кэмерона «Аватар». Кэмерон был женат пять раз. Первой его женой стала Шэрон Уильямс, официантка, с которым Джеймс прожил с 1978 года по 1984 год. Джеймс был настолько увлечен своей карьерой, что личная жизнь отошла на второй план, положив конец браку. На съемках фильма «Титаник» Кэмерон знакомится с актрисой Сьюзи Эммис, исполнявшей в фильме роль внучки Розы. В 1999 году Джеймс разводится с Хэмилтон и 4 июня 2000 года женится на Эммис. В этом браке у него рождается дочь Клэр Кэмерон и близнецы Элизабет Роуз Кэмерон и Куин Кэмерон. На свой 56-й год год рождения, 16 августа 2010 года, Кэмерон отметил на дне озера Байкал на борту батискафа.